Stavolta una video che cambia di ciò che ho voglio, vado a presentare una carta è l'Atlante digitale dell'impero romano. Vi metto ben inteso link a una scrizione. Si può vedere parecchi affari. C'è un nome di città scritto di nero, per esempio Agassione Paraiaccio, Tiziano Slimen Patizza, Palla Pabunivaggiu. Ben inteso c'è la famosa, e se non ci andiamo in stiloghi salvatici di un ordo, c'è Mantinon, anziana Bastia. Scritti di rosso so i nomi di geografia, i monti, i capi. Par esempio, un monte è e Crisun Oros. Oros significa diamanti. Aggiuntato un autre, « Crisun in greco vuole dire in oro. C'è di a parola acron, che riveni. Insegna un cap, una punta. Tilox acron e punta Cavallata ». A linea rossa e a via romana. Da Mariana si a e occupò a Corsica, ma ben inteso a carta ci insegna l'impero romano zaanno. E in altro ci sono di più nomi che in di noi. More titles coming soon. La giudita ci mette un ligamo.